расстояние границы, отсутствие смысла и дел. Все дороги и тропы ведут к разведенным мостам. Если есть у Вселенной для вечности четкий предел, то давай самому ночью настроен голосовой аппарат Что я точно, да? Ну да. Есть песни, которые мы всегда играем. Почему-то я всегда об этом говорю, что мы всегда играем. Что, сделай, как ты начинаешь. Кофе из вечера, был пирог, не страха будет слушать 9 января в таком виде, где-то в ближайшем Подмосковье. В таком? Э, в Раменском, по-моему, будет. В таком? В акустическом? А, нет, в, на, в нормальном. Нормально. <laughs> При таком составе мы только здесь посмотрим. Вот Катя Чеплыгина пишет, что она кого-то заново привыкает слушать акустику. Как будто слушает старые записи. Не надо привыкать. <laughs> Может, еще одну песенку? Э. А тут уже некоторые спили три. Просто я сегодня не очень как-то в голосе, но... <clears throat> Ну, давай Такой оптимизм Екатерина Чеплыгин. Тут не знаешь, что будет завтра, она 9 января собирается Вообще не в наших традициях планировщиков. Ну, это надо. Ну да.

sky.